Soy Chica es la única animatrónico que lleva ropa la cual es un short, que para mí la hace ver muy sexy y los hombres la adoran. A Toy Chica los fans le han hecho muchas fotos en versiones muy sexy y está claro por qué lo han hecho. Es la favorita de muchos hombres.